ना मैं रिश्त तेरे हाई करते एक बारी वेख के ता तो हस दिया कर तैनू वेखे बिना दिन लगता नहीं जिया लोकेशन ता दस दिया कर मुंडे मेरे पीछे तेरे पीछे आना मैं वाले दूर तैनू अपना बनाना मैं कार च बिठा के तैनू गेड़ा लाना मैं कुड़िया ना बैठ आई कल करके